লক্ষ্মী সোনা বাবু সোনা ডাকো আমারে ফেসবুকেতে যাইয়া বলো সিঙ্গেল আছি রে ভালোবাসার কানা দাম তো দিলা না কষ্ট আমায় দিয়া তুমি ফিরাও চাইলা না सुन लेते हैं उन दिनों का कुछ मशहूर डीजे सॉन्ग पसंद आए तो लाइक और शेयर इतनी खूबसूरत क्यों होती हो क्योंकि खुदा ने हमें अपने हाथों से बनाया कह तो ऐसे रही हो जैसे हमें ठेके के मजदूरों से बनवाया हो रोज तुझे ऑनलाइन देखकर मेरे दिल और दिमाग बीच एक जंग छेड़ती है दिल कहता है टैक्स कर दे पर दिमाग कहता है छोड़ना वो तेरा रिप्लाई नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तेरे लिए कोई टाइम ही नहीं है वो तो अब किसी और के साथ खुश है